Yeah. Gracias. Un tad tie ir akvareļi, ja? Nē, nē, tas ir, eh, tas ir tajā, kā viņi sauc, nevis akvareļi. Uz sienām tā laikam saucās temperas tehnika, tāda, nu, krāsa tempera, jā. Ā, ah, tempera, jā. Temperas krāsojumi, jā. Mhm. Mm Jā, lūdzu, atsūtiet. Um, jūs varat, varat, varat, varat, varat pierakstīt e-pastiņu. Man tik vajadzētu jūsu e-pastu kādu, jūs man pa telefonu, nu īsiņā pēc tam uzrakstiet savu e-pastu, jā? Jā. Kā, kur es, pa kādu es jums varu Labi, pasūtīt, ja? labi. Jā. Es viņiem esmu piezvanījis, viņš man ir izstāstījis, kādi tur dokumenti jāgatavo, jo lai vispār kaut kas sāktos. Jā. Ir Jā. Es jau ar vienu solītu bijušo kalsiniet tādu samērā turīgu vīru, kam ir pieredze arī brīvības piemēra atjaunošanas fonda organizēšanā un darbībā. Bijām arī pie novada vadības, no nu, it kā zaļā gaisma. Viņi grib ar mums sadarboties, nu no mēs gribam dibināt tādu, nu, teiksim, fondu, jā. Labi, labi, es, es jūsu domu gājienu sapratu, jā. Es sapratu domu gājienu, man tikai gribējās arī uh, uzvaicāt sekojumu. Kā, kāda jēga atjaunot šīs, e, šos e, mākslas darbus, ja, ja tas ir privāti īpašums un, un, un tur nenotiek nekādi publiskie pasākumi? Tie īpašnieki, kas viņi tādi ir, kā viņi to namu izmanto? Nē, nu, viņš pagaidām stāv kā tāds nams, kur viņi grib uh, sakārtot. Viņi sākuši apšējā stāvā uh, no tās dzīvojumās istabas uh, apjaunot remontēt. Un mēs esam, protams, runājuši vairāk kārt jau ar to tagadējo mantinieci, ja? Tur bija diezgan īpatnēji, kad viņas tēvs un māte tur dzīvoja, ja? Jā. Un jā. Nu, Lai īstenībā no vienas puses labi, neko nesaboja. Nu jā, jā. Bet arī

Jā. Latviešu sadraudzīgās piedarības vadītājs, nu, sabiedriski ļoti aktīvs cilvēks. Skaidrs. Un, un, nu, un šie, šie, ir, šie, ir viņa, šie ir viņa bērni un, un atvesas, ja? Nē, nu tur nav tur tiešais, tiešais, tiešām apgrojuma līnija. Tur nav, jo viņam bērni ģimenē nebija, ja? Man liekas, viņš pat nebija precējies, viņš ar māsu dzīvoja kopā, ja? Jā. Es Jā. Skaidrs. Mm -hmm. Es teiksim, šobrīd saprotu tā, ka tur dzīvoja kāda ģimene, kas bija kaut kādā attiecībā, jo Zinterkalns pats 36. gadā nomira. Viņš nebija precējies, cik es... Skaidrs. Jā. Labi, es jums nevarēšu at atviltīt jums pienākošos laiku šobrīd, jo man ir ļoti saspringta schēma šai dienai. Bet, nu, bet, bet īsumā es jums pateikšu sekojoši ka, protams, šis objekts ir restaurējams, bet to, protams, nav nekādu šaubu, un mēs kā Latviešu biedrība atbalstīsim, bet mūs īpaši interesētu arī paskatīties schēmu, kā varētu šo namu atpirkt un izveidot tur divu tur <clears throat> um, kultūras centru. Nevis, nevis draudzi, nevis draudzi, bet kultūras centru. Jā. Ne, es vienkārši, es vienkārši jums pastāstu, es, es, ne, ne, es vienkārši jums pastāstu, kā, kāda procesa mums notiek, ja? Jo, jo šobrīd eh, dievturu, draud, eh, eh, dievturu draudzes izveidotas, bet viņām nav nami, bet šī gadījumā mēs kā latviešu biedrība īpaši atbalstam nevis dievturu draudzes, bet dievturu kultūras centrus, kas nav draudzes, ja? Un tāda centra vienkārši Latvijā nav. Vi, un, un,

Jā. Mēs meklēsim iespējas, kā pie, teiksim, uzņēmējiem, komersantiem, tur gromagādām valsts mērogā, kā pie kultūras kapitāla fonda ar vārdu sakot, šausim ar visiem lielgabaliem, centīsimies dabūt visā, jebkurā legālā sakarīgā veidā kāds, teiksim, cilvēks, kas varētu palīdzēt finansēt. Jā. Un es tikai gribēju vēl pēdējo iezīmēt visu no šo tematiku. Jā. Jā, jā. Starp citu, turpat tās talsos taču ir uh, eh, Maruta Vojtkus Lūkina. Nu, es jau nezinu to vīdi, saprotiet. Uh, jums, jau... jums ir, jums ir pilds... Jums ir pildspalva? Nu, vispār ir, bet es šobrīd neesmu tādā pie rakstām galdu. Es esmu praktiski... Tad es jums atsūtīšu viņas vārdu arī un, un, un telefonu, ja? Eh, tā ir... Un viņa jums to jautājumu arī sakārtos, jo viņa tieši ir dievture ar Kanādu, no Kanādas. Viņa pusgadu pavada Kanādā, pus Latvijā, un viņai taisni talsos ir īpašums, kurā viņa dievturu mm, sajietus vada. jā. Nu, Nē, nu, nu Dievu tur... Nu, jā, jā. Pilnīgi pareizi. Nu, Pilnīgi pareizi. Es jūs, jūs esat Jā, jā, es saprotu, es saprotu. Nu, protams, tas ir pavisam šobrīd neaptverami, jo mēs neesam saimnieki savā zemē lielā mērā. Bet, bet um, es jums vienkārši ieskicēju, ka mēs centīsimies pie tādiem kļūt un tādā gadījumā piedāvāt šiem cilvēkiem vēl daudz labāku īpašumu, ja, lai viņiem būtu vēlēšanās atstāt šo vēsturisko. Jā, jā.

Nu, nu, jā. Protams. Un tad, tad jau mēs varam domāt tālāk. Noteikti. Un, un liels paldies jums, ir, ka jūs esat šo tik neatlaidīgi veicis šo darbu, jo, jo jūs ļoti racionāli un, un vērtīgi spriežat. Es jums vienkārši pasniedzu vēl tālāku redzējumu, kā var, vajadzēs. Jā, jā, es saprotu, jā, jums ir skatījums, teiksim, lai būtu attīstīt. lai viņam būtu tautiska, tautai, tautai un arī Dieva pasaules izveidošanai pielietojums. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums tieši par šīm eh, senajām telpām. Viņas, godīgi sakot, ir maģiskas. Jo... Nu jā, protams, jā. Viņa, viņas... Es liek saprat, es esmu, es neesmu materiālists pēc savas dāmas, es esmu studējis filozofiju universitātē, un, nu, teiksim, nu, man, man ir plašāks skatījums nekā šauri konfesionāls Un es, es vienkārši jūtu, ka jūs īstenībā jau esat mūsu latviešu biedrībā pēc savas <laughs> garīgās būtības. Jums atliek vēl tikai vienīgi um, pieslieties mums komisijā. Um, jūs varat izvēlēties kādas, kādā komisijā. Jā, bet jebkurā gadījumā piedāvājumu es jums izteicu šajās minūtēs. Jā, jā, jā, paldies. Es jūtos um, pagodināt. <laughs> jā, jā, un, un es, es arī esmu ļoti pagodināta ar jūsu centieniem. Un tikai uz mūsu centieniem viss šī tā Dieva pasaule var rasties atpakaļ. Jā. Mūsu tēvzēm, mūsu bērniem. Jā. Un kurā vietā jūs dzīvojiet? ļoti labi, tad mēs varēsim um, strādāt, jo mēs Rīgā arī strādājam lielākoties. Tās komisijas, viņām ir jābūt aktīvām. <laughs> nu, caur, caur to Rīgu arī būs tā Latvija jāatgūst. Nu, tad, eh, lai mums izdodās un, un lai top. Jā, nu, cerēsim, jā, man arī gribētos, lai viss notiek, jā. Labi. Es nu tad līdz nākamajai reizei. Jā, labi, paldies. Visu labiņu!